ये नहीं बोल रहा था ना यार it's a fun interview no HR department please take एक टाइम था जब मुझे भागना जिम में मतलब मेरा मेरे जो ट्रेनर थे वो मुझे भागने को बोलते थे और मेरा मन खराब हो जाता था but then I started loving मैं इन मुंबई ऑल्सो आई शाम को I go for run and I run for six kilometres I run for five kilometres I think that keeps me lean and good high protein diet whose your I have to mention this कि वो सीढ़ियों से आए थे लिफ्ट से नहीं आए थे सेकंड फ्लोर पे रेडीमेड मिर्ची हां वो लिफ्ट बंद थी ये नहीं बोलना था ना यार it's a fun interview no radio Mirchi HR department please take over ठीक है हाँ। मतलब लोग बस सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आ रहे हैं भैया मंदिर वाली ठीक है अच्छी चीज है <laughs> अच्छी चीज है ना हेल्दी हो जाएंगे सिंगर्स और जो भी